C-Sharp derslerinin dördüncü videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle C-Sharp'ta formlar arası geçiş nasıl yapılır bunu anlatacağım. Ee, şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Neden formlar arası geçiş yapıyoruz? Desktop tabanlı uygulamalarda e, aynı işlemi tek forma sığdırmanız hem formda kullandığınız tool'ların e, ekrandaki görüntüsünü kasmaya hem de işlemleri sıkıştırmanıza sebep olur arkadaşlar. Ee, bunun için hani farklı formlarda, farklı fonksiyonlarda işlem yapmanız gerekebilir. Bu yüzden de formlar arası geçiş yapmanız gerekli. Tamam mı? Şimdi bir tane form ekliyorum. O da form 4 geçiş olacak. Form 4 geçiş nokta cs diyoruz tamam mı? Biz bu forma geçiş yapacağız bu formdan. O yüzden bir tane buton kullanalım ve diyelim ki bu formun teksti e, form 4 geçiş geçiş ekranını ekranını aç. Form 4 geçiş ekranı açıldığında da e, bu ekranı kapatmak için bir tane buton kullanalım ve burayı kapat diyelim. Burayı kapat. Evet. Şimdi arkadaşlar yine butonun klikinde yapacağız bu işlemleri. Klik e, tek tıkladığımızda e, Form 4 geçiş ekranının açılması gerekiyor. Şu şekilde yapacağız. Form 4 geçiş FRM 4 geçiş olarak bir nesne oluşturalım. Form 4 sınıfından ve frm geçiş nokta show Dialog diyelim. Şimdi show da kullanabilirsiniz. Yalnız şöyle bir sorun oluyor arkadaşlar. Show kullandığımızda e, size şöyle bir e, dezavantaj sunuyor Visual Studio. Eğer arka planda açılan form kapanmıyorsa ve projeniz kapandığında da hala arka planda çalışıyorsa projenizin tekrar değerlenmesini engelliyor. Tamam mı? O yüzden show Dialog kullanmak her zaman stabil olmuştur arkadaşlar. Evet şimdi test edelim. Ee, tabii Form 4 geçiş açıldığında da burayı kapatması için ne yapacağız? this.close komutunu kullanacağız. Tamam mı? Test edip görelim. Ee, ben Form 4'ten başlatmışım projemi. Çalıştırıp görelim. Evet, Form 4 ekranım açıldı. Form 4 geçiş ekranım tıkladığımda açıldı arkadaşlar. Kapat dediğimde de kapatma işlemim gayet başarılı şekilde tamamlandı. Bu derste benden bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.